नमस्कार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कंपटीशन कम्युनिटी में मैं हूं आनंद कुमार और आज के इस लेक्चर में हम अप्रैल महीने के जितने भी छत्तीसगढ़ के इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स हैं उन सब को आज हम यहाँ एनालिसिस करने वाले हैं करंट अफेयर का जो लेक्चर है बहुत दिनों के बाद आ रहा है और आप लोगों को पता है कि कोरोना की वजह से छत्तीसगढ़ में लॉकडाउन था और जिस हिसाब से कोरोना का सेकेंड वेव फैला उसमें हमारे ऑफिस में भी कुछ लोग पॉजिटिव आए जिसकी वजह से ऑफिस पूरा क्लोज हो गया था लॉकडाउन भी लगा हुआ था और हमारा पूरा जो सेटअप है पूरा जो सिस्टम है रिकॉर्डिंग का वो सिर्फ ऑफिस में ही है घर में किसी प्रकार से कोई सुविधा नहीं थी इस वजह से रिकॉर्डिंग हो नहीं पा रहा था फिर बीच में ऐसा लगा कि घर से रिकॉर्डिंग करना चाहिए तो घर में भी ऐसा था कि मैं भी कोरोना पॉजिटिव हो गया तो कुछ दिन रिकवरी में लग गया उसके बाद कुछ ठीक हुए हालात तो आपका जो सेशन है आपका जो लेक्चर है वो फिर से शुरू हो रहा है तो लेट तो हम हो चुके हैं लेकिन आपका जो भी पीछे का कंटेंट छूटा है यानी कि अप्रैल का एक भी लेक्चर नहीं हुआ मई महीने का भी एक भी लेक्चर नहीं हुआ तो वो सबको कवर करा लिया जाएगा और देखिए अप्रैल और मई के महीने में लॉकडाउन की वजह से कुछ खास कंटेंट भी नहीं है यानी कि ज़्यादा कंटेंट आया नहीं क्योंकि लॉकडाउन था सरकारी कार्य भी बहुत हद तक एकदम सीमित मात्रा में हो रहा था इस वजह से ज़्यादा कंटेंट है नहीं तो आप लोग बिल्कुल फिक्र मत कीजिए आपका जितना भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है चाहे अप्रैल का हो चाहे मई का हो वो हम पूरा कवर कर लेंगे तो आज के इस लेक्चर में अप्रैल महीने के यानी कि एक अप्रैल से लेकर तीस अप्रैल तक जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन सबको आज कवर कर ले रहे हैं और आने वाले दो से तीन दिनों में आपको मई महीने का भी एक साथ पूरा कंटेंट अवेलेबल करा देंगे ठीक है तो आप लोग बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा और इसी के साथ में नेशनल करंट अफेयर को भी इसी तरह से पूरा कवर करा दिया जाएगा एक बात और इसका पीडीएफ जो है वो भी आप लोगों को अवेलेबल करा दिया जाएगा कहाँ टेलीग्राम चैनल पे टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में भी पिन किया हुआ रहता है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ रहता है तो वहाँ से भी आप टेलीग्राम से अगर नहीं जुड़े हो तो जुड़ जाइएगा वहाँ से आपको पी मिल जाएगा चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अब से आपका रेगुलर जो है करंट अफेयर आते रहेगा और भगवान अगर साथ दें और अगर कोरोना का वेव कंट्रोल में रहा तो अब किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए और हम लोग लगातार जो है बेहतर तरीके से लेक्चर के माध्यम से पढ़ाई करते रहेंगे और और भी जो वीडियोस हैं वो आपको प्रॉपर टाइम पर मिलता रहेगा ठीक है चलिए शुरू करें लेकिन मार्च के महीने में हमने जो आखिरी लेक्चर डिस्कस किया था उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सबसे पहले आप देखिए इसको इसको सॉल्व कीजिए भूलना नहीं है अगर भूल चुके हो तो थोड़ा सा रिवीजन कर लेना लेकिन इस क्वेश्चन के माध्यम से करना चलिए पहला क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा पहला क्वेश्चन है सड़सठवा राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में रीजनल सिनेमा कैटेगरी में छत्तीसगढ़ में बनी किस फिल्म को अवार्ड प्राप्त हुआ है ऑप्शन आपके सामने इस प्रकार से रहा आंसर आप नीचे कमेंट सेक्शन में करिएगा चलिए अगला क्वेश्चन है हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार की किस महत्वाकांक्षी योजना को पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए स्कॉच गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है सारे टॉपिक्स को हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है तो कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए ऑप्शन आपके सामने इस प्रकार से है आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में कीजिएगा अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ राज्य का स्वच्छता एंथम स्वच्छ बने है छत्तीसगढ़ हा छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया जारी किया गया है इस एंथम में अपनी आवाज दी है यानी कि इस एंथम को किसने गाया है ऑप्शन आपके सामने इस प्रकार से रहा इस क्वेश्चन का जवाब भी नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर करिएगा ठीक चलिए अब हम अपने एनालिसिस की तरफ बढ़ते हैं तो आज का हमारा जो सबसे पहला टॉपिक है एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहां से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है और जितने भी कैंपेन होते हैं और जितने भी स्कीम्स होते हैं वहां से क्वेश्चन पूछा जाता है अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठाकर देख लो इस साल जो आपका प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन हुआ वहां भी कुछ कैंपेन से क्वेश्चन पूछे गए स्कीम से क्वेश्चन पूछे गए तो ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं अच्छे से नोट कीजिएगा तो जो एक कैंपेन का नाम है वो है रोको आउट टोको अभी पता है कि किस प्रकार से सेकेंड वेव जो था कोरोना का बहुत तेजी से बढ़ा और ऐसे में लोगों को जागरूक करने के लिए कि आप मास्क पहनिए प्रॉपर तरीके से आप अपने हाथों को सैनिटाइज कीजिए अगर भीड़ में निकल रहे हैं तो डबल मास्क पहनिए इसके अलावा ये भी था कि जो लोग एलिजिबल हैं जिनका टीकाकरण हो सकता है उन्हें भी जागरूक किया जा रहा है कि आप टीका लगवाइए तो इसीलिए छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा एक कैंपेन शुरू किया गया रोको और टोको रोको का मतलब है कि रोको और उसे टोको कि क्या आपने मास्क सही तरीके से पहना है क्या आप हाथ को सैनिटाइज करते हैं या फिर अगर आप एलिजिबल हैं तो टीका लगाया या नहीं इन्हीं सबको जागरूक करने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा रोको और टोको अभियान रायपुर से शुरू किया गया लेकिन इसे पूरे प्रदेश भर में शुरू किया गया था और इसका जो उद्देश्य है वो 100 परसेंट टीकाकरण सुनिश्चित करने और लोगों में कोविड अनुरूप व्यवहार को सुनिश्चित करने के लिए प्रारंभ किया गया है इस कैंपेन को किसके द्वारा शुरू किया गया तो याद रखिएगा यूनाइटेड नेशन की एक एजेंसी है यूनिसेफ यानी यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड तथा समाज सेवी संगठन जिसका नाम है समर्थ इसके द्वारा संयुक्त रूप से मिलकर किया गया छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के सपोर्ट से तो याद रखिएगा रोको आउट टोको अभियान यहाँ पर आप पर भी ये लागू होता है रोको आउट टोको अभियान अगर आप एलिजिबल हो तो रजिस्ट्रेशन कराइए और जाकर वैक्सीन जरूर लगवाओ किसी भी प्रकार के अफवाहों में मत फंसना चाहे आप रूरल एरियाज में रहते हो चाहे आप अर्बन एरियाज में रहते हो कहीं भी रहते हो तो कोविड से बचने का जो संजीवनी है अभी आपके पास में वो एकमात्र है वैक्सीन तो अगर आप एलिजिबल हैं तो मैं भी आपसे अपील करता हूँ कि खुद को सुरक्षित रखने के लिए अपनी फैमिली को सुरक्षित रखने के लिए आप वैक्सीन जरूर लगाएं हालांकि अभी छत्तीसगढ़ में केसेस बहुत कम आने लगे हैं लेकिन फिर भी आप जब भी घर से बाहर निकलें तो मास्क जरूर पहने और मास्क प्रॉपर तरीके से पहने क्योंकि भगवान न करे आपको अगर कोविड हो जाए और जिनके घर में कोविड हुआ है और जो भुगते हैं जिन लोगों पे तो मैं नहीं चाहता कि इस तरह का किसी के साथ भी हो या फिर किसी के साथ भी हो तो आप अपना प्रॉपर ख्याल रखिए अपनों का ख्याल रखिए और जब भी निकले घर से मास्क जरूर पहनना मास्क प्रॉपर तरीके से पहनना हाथ को सैनिटाइज करते रहिएगा चलिए अगला जो टॉपिक है वो है छत्तीसगढ़ वीरनी पुरस्कार 2021 सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक ये हो जाता है इसलिए क्योंकि इसी वर्ष इसे शुरू किया गया है यानी कि 2021 में ही इस पुरस्कार को छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा शुरू किया गया है तो ना सिर्फ ये स्टेट लेवल पे पुरस्कार दिया जाएगा बल्कि पूरे नेशनल लेवल पे भी अवार्ड दिया जाएगा इस पुरस्कार के तहत में तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि छत्तीसगढ़ और भारत के अन्य हिस्सों से महिलाओं को विभिन्न क्षेत्रों में देश और राज्य स्तर पर उनके उल्लेखनीय और अग्रणी योगदान के लिए यानी कि अलग अलग सेक्टर में जो भी बेहतर परफॉर्मेंस करता है खासकर महिलाओं के लिए इस अवार्ड को शुरू किया गया इस पुरस्कार की जो घोषणा है वो कब किया गया याद रखिएगा यहाँ से पूछा जा सकता है तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर इस पुरस्कार की घोषणा कर दी गई थी आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर करके बताइएगा हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इस पुरस्कार को जो है भीमराव अम्बेडकर जयंती यानी कि चौदह अप्रैल दो को वर्चुअली माध्यम से जो है वो प्रदान किया गया अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग लोगों को कैटेगरी कौन कौन सा है तो इसमें कानून है शिक्षा है साहित्य इतिहास संगीत व्यवसाय खेलकूद और इस तरह से सामाजिक कार्य में लगे हुए लोग जो बहुत अच्छा काम करते हैं उनका चयन किया गया और उन्हें पुरस्कृत किया गया तो आप यहाँ पर छत्तीसगढ़ से किन्हें किने पुरस्कार प्राप्त हुआ है और कौन कौन से क्षेत्र में पुरस्कार प्राप्त हुआ है सात लोग हैं सातों का नाम इस प्रकार से दिया हुआ है सबका नाम मैं नहीं बता रहा हूँ पीडीएफ से वहां पर अच्छे से पढ़कर नोट्स बना सकते हो जो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है आप ये याद रखिएगा दूती चंद बहुत ही बड़ा नाम है राष्ट्रीय स्तर पर खेल के रूप में और यह एक धाविका है और कहाँ से आती हैं असम से आती हैं तो एक राष्ट्रीय स्तर पर दूती चंद का नामा बहुत अच्छे से याद रखिएगा और अन्य राज्यों से जिन्हें जिन्हें पुरस्कार प्राप्त हुआ है इसमें भी टोटल सात लोग हैं इन सातों का नाम भी आप अच्छे से याद रखिएगा तो टोटल छत्तीसगढ़ द्वारा शुरू किया गया वीरनी पुरस्कार जो कि पहली बार शुरू किया गया है दो से इसका पहला संस्करण है इसमें कुल कितने लोगों को पुरस्कार दिया गया है चौदह लोगों को दिया गया है कौन से क्षेत्र में दिया जाता है तो क्षेत्र का नाम मैं पीछे बता चुका हूँ याद रखिएगा ठीक चलिए आगे बढ़े अगला जो हमारा टॉपिक है छत्तीसगढ़ के पंचायतों को 12 राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ है पिछले वर्ष आप देखोगे 2020 में भी छत्तीसगढ़ को जो है वो 12 पुरस्कार प्राप्त हुआ है अगर हम 2019 की बात करें तो छत्तीसगढ़ को 11 पुरस्कार प्राप्त हुआ था जिसमें कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया है ई पंचायत पुरस्कार से संबंधित तो ई पंचायत पुरस्कार आप देखोगे तो दो तीन साल पीएससी भी पूछ चुका है तो इसी राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार के तहत ई पंचायत पुरस्कार भी दिया जाता है जो कई बार आप परीक्षा में देख भी चुके हो इस बार भी हम डिस्कस करते हैं कि दो में जो पंचायतों का पुरस्कार दिया गया है उसमें ई पंचायत के तहत छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थान है तो याद रखिएगा टोटल कितने पुरस्कार प्राप्त हुए आपका यहां पर 12 पुरस्कार प्राप्त हुआ और प्रदेश का आईसीटी के इस्तेमाल बेहतर इस्तेमाल और प्रदर्शन के लिए छत्तीसगढ़ का चयन ई पंचायत पुरस्कार के लिए किया गया है तो यहां पर आईसीटी का मतलब क्या है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन और टेक्नोलॉजी याद रखिएगा इसमें बेहतर प्रदर्शन के लिए छत्तीसगढ़ का चयन जो है ई पंचायत पुरस्कार के लिए किया गया है इसमें भी राष्ट्रीय स्तर पर ई पंचायत पुरस्कार देने के लिए भी तीन अलग अलग कैटेगरी होते हैं तो छत्तीसगढ़ को प्रथम कैटेगरी में असम के साथ संयुक्त संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर रखा गया है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ध्यान रखिएगा 2021 में जो ई पंचायत पुरस्कार छत्तीसगढ़ को प्राप्त हुआ है उसमें असम के साथ संयुक्त रूप से दूसरा स्थान पर रखा गया है यानी कि असम भी दूसरे स्थान पर और छत्तीसगढ़ भी दूसरे स्थान पर है इसके अलावा पंचायत पुरस्कार में और कौन कौन से कैटेगरी में पुरस्कार दिया जाता है ई पंचायत पुरस्कार हो गया इसके अलावा दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार इसमें जिला पंचायत के लिए अलग से होता है जनपद पंचायत के लिए अलग से होता है और ग्राम पंचायत के लिए अलग से होता है तो दीनदयाल उपाध्याय सशक्तिकरण पुरस्कार में जिला पंचायत जनपद पंचायत और ग्राम पंचायत के लिए मैंने तीनों आपको सुविधा हो इसलिए इस इन तीनों को जो है अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर दिया ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो तो इसे बेहतर तरीके से आप पीडीएफ से पढ़ लीजिएगा यहाँ पर सारे पंचायतों का नाम याद लिखा हुआ है जैसे जिला पंचायत है तो कोंडागांव जिला पंचायत को मिला है दीनदयाल उपाध्याय सशक्तिकरण पुरस्कार ठीक है बाकी सब याद रख लीजिएगा खास उतना इंपॉर्टेंट नहीं है खासकर जिला पंचायत जो है वो याद रखिएगा नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार भी दिया जाता है तो कौन से जिले को दिया गया है तो बीजापुर जिला है भोपाल पटनम विकास खंड है और इसके अंतर्गत गोटी घोड़ा ग्राम पंचायत को खासकर इसे मिला है घोड़ा ग्राम पंचायत ये पूछा जाए कि कौन से विकास खंड में आता है तो भोपालपट्टनम और कौन से जिले में आता है तो बीजापुर कौन सा पुरस्कार नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार इसके बाद बाल हित ऐसी ग्राम पंचायत पुरस्कार कौन से जिला को मिला है तो रायपुर जिले के अभनपुर विकासखंड के नवा गांव को मिला है और ग्राम पंचायत विकास योजना पुरस्कार आरन विकासखंड के बैहार गांव को मिला है ठीक है तो इस तरह से टोटल जो 12 राष्ट्रीय अवार्ड मिले हैं ग्राम पंचायत के क्षेत्र में ग्राम ग्राम पंचायत के क्षेत्र में इसे आपको याद रखना होगा खासकर ई पंचायत पुरस्कार आपको याद रखना है दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है छत्तीसगढ़ को अगला जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है हेल्थ एंड वेलनेस एप्लीकेशन के उपयोग के लिए छत्तीसगढ़ राज्य को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है कर्नाटक को पहला स्थान प्राप्त हुआ है हेल्थ एंड वेलनेस एप्लीकेशन जो है ये आयुष्मान भारत योजना के तहत एक सेंटर स्टैब्लिश किया गया है हेल्थ वेलनेस सेंटर और इस सेंटर के माध्यम से वहाँ पर स्वास्थ्य की सुविधाएं दी जाती है कौन से स्वास्थ्य के लिए कौन सी सुविधाएं दी जानी चाहिए किस प्रकार के उनको सुविधाएं दी दी जानी चाहिए तो इसलिए आयुष्मान भारत के तहत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर को स्टैब्लिश किया गया है पूरे देश भर में अलग अलग क्षेत्र में तो इस सेंटर को अपग्रेड करने के लिए छत्तीसगढ़ को तीसरा स्थान मिला है छत्तीसगढ़ के विभिन्न क्षेत्रों में आयुष्मान भारत के तहत हेल्थ वेलनेस सेंटर जो है वो स्टैब्लिश किया गया है और छत्तीसगढ़ ने लक्ष्य से अधिक स्वास्थ्य केंद्रों को यानी कि छत्तीसगढ़ में बहुत सारे स्वास्थ्य केंद्र हैं जनपद पंचायत लेवल पे होते हैं ग्राम पंचायत लेवल पे होते हैं जिला पंचायत लेवल पे होते हैं स्वास्थ्य केंद्र तो इन केंद्रों में health and wellness centre establish किया जाना था आयुष्मान भारत स्कीम के तहत यानी कि आयुष्मान भारत के तहत तो छत्तीसगढ़ को जितना टारगेट दिया गया था इस सेंटर को स्टैब्लिश करने के लिए इस एप्लीकेशन से लिंक करने के लिए उससे ज़्यादा छत्तीसगढ़ ने ये किया है यानी कि टारगेट से ज़्यादा इसलिए छत्तीसगढ़ को तीसरे स्थान पर रखा गया है और 14 अप्रैल 2021 को हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के तृतीय स्थापना दिवस पर यानी कि इसकी स्थापना कब की गई थी इसकी स्थापना 2019 में किया गया था तो उन्नीस बीस इक्कीस तृतीय स्थापना दिवस पर जो है राज्य को भारत सरकार की ओर से पुरस्कृत किया गया है वर्चुअल माध्यम से ठीक चलिए अगला टॉपिक है इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रीलिम्स के लिए मस्ट है छत्तीसगढ़ में जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं और वनडे एग्जाम होते हैं वहाँ पर ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कौन है ये ये है दीपक तिवारी और शॉर्ट में इन्हें यानी कि उर्फ में अब विराट भी कह सकते हो इनका हाल ही में निधन हो गया अगर हम ये देखें कहाँ के रहने वाले हैं तो छत्तीसगढ़ में मूल जो इनका निवास है वो है बिलासपुर लेकिन राजनांदगांव को ये अपना कर्म क्षेत्र इन्होंने बनाया और यहीं से इन्होंने सारा जो भी कहानी का नाटक था यहीं से इन्होंने एक्ट किया तो इसका जो कर्म क्षेत्र है इनका वो है राजनांदगांव लेकिन मूलतः निवास है बिलासपुर के 1980 और 90 के दशक में जब हबीब तनवीर का नया थिएटर बना था उसका नया स्वरूप बना था तो उस थिएटर के हिस्सा रह चुके हैं कौन आपके दीपक तिवारी और इनके अगर हम कुछ नाटकों में किरदार को देखें तो ये किरदार इन नाटकों के नाम आप याद रखिएगा पूछा जाता है मैच दी फॉलोइंग फॉलोइंग में भी पूछा गया है हाल फिलहाल में तो ये जो इनके नाटक के नाम है कौन कौन से नाटक में इन्होंने किरदार निभाया ये याद रखिएगा कौन कौन सा है चरणदास चोर लाल सोहरत राय मिट्टी की गाड़ी आगरा बाजार कामदेव का अपना बसंत ऋतु का सपना देख रहे हैं नैन लाहौर नहीं देखा और हिरमा की अमर इस तरह की कहानी में इन्होंने किरदार निभाया है तो एक कहानी का नाम अगर हो सके तो आप याद रखिएगा और वर्ष 2017 में हमारे देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी द्वारा इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है तो इनका हाल ही में निधन हो गया है तो इस बात को याद रखिएगा अगला अगला जो टॉपिक है ये भी एक इंपॉर्टेंट हो जाता है कल्याण सेन का निधन हो गया है कौन है कल्याण सेन तो छत्तीसगढ़ के एक विख्यात संगीतकार हैं कल्याणकर जिन्हें की दादा के नाम से भी जाना जाता है इनका जो निधन है सात अप्रैल 2021 को कोविड 19 की वजह से हो गया और कल्याण सेन का जन्म कब हुआ था 18 मई 1957 को रायपुर में हुआ था यह एक संगीतकार के साथ साथ जो है एक तबला वादक भी थे और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इस टॉपिक में आपका ये हो जाता है भारत रत्न मशहूर संगीत मशहूर गायिका नाम है लता मंगेशकर जिन्होंने एक छत्तीसगढ़ी भी गाना गाया था और इन्होंने एक ही छत्तीसगढ़ी गीत गाया था जिसका जो शीर्षक था वो छूट जाही अंगना दुआरी और इसका जो निर्देशन किया था लता मंगेशकर एक ही छत्तीसगढ़ी गाना गाई जिसका नाम था छत्तीसगढ़ गीत छूट जाही अंगना दुआरी और इस गाने का जो निर्देशन है वो कल्याण सेन द्वारा ही किया गया था तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है अगर प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है तो मैक्सिमम चांसेस है कि आपसे इस पैरा से क्वेश्चन पूछा जाए क्लियर है चलिए आगे बढ़ें अगला जो हमारा टॉपिक है छत्तीसगढ़ का पहला समुद्री फॉल्सिन पार्क तो छत्तीसगढ़ का पहला जो समुद्री फॉल्सिन पार्क है वो कहाँ है तो वो स्थित है आपका कोरिया जिले के महेंद्रगढ़ शहर में छत्तीसगढ़ का पहला समुद्री फॉल्सिस पार्क अब यहाँ पर यह समझिएगा कि समुद्री फॉल्सिस पार्क का मतलब क्या है तो फॉल्सिस का मतलब होता है कि करोड़ों वर्ष पहले जब आप देखोगे प्रकृति का स्ट्रक्चर कुछ और था यानी कि उसकी बनावट कुछ और थी हो सकता है कि छत्तीसगढ़ में भी समुद्र है तो जब उसका खोज चलता है तो खोज इस प्रकार से रहता है कि पत्थरों के नीचे हो सकते हैं जानवर दब जाते हैं और बहुत सारे अपघटन होते हैं प्रकृति में बहुत सारे बदलाव होता है तो वो जो है किसी जीवाश्म का रूप ले लेता है तो एक प्रकार का ये पत्थर देख रहे हो और इस पत्थर में आप देखोगे तो ये एक मछली की आकृति है ऐसा लग रहा है कि करोड़ों वर्ष पहले यहाँ पर एक मछली दबी और किसी आ, समुद्री या किसी प्रकार से प्राकृतिक चेंजेस हुआ और ये मछली का आकार एक आज पत्थर ले चुका है करोड़ों वर्ष पहले तो ये एक फॉल्सिन कहलाता है अगर सरल शब्दों में आपको कहूँ तो तो समुद्री फॉल्सिन पार्क छत्तीसगढ़ का पहला ऐसा फॉल्सिन पार्क है ये याद रखिएगा यानी कि एकमात्र फॉलसिन पार्क है जहां की कोरिया जिले के महेंद्रगढ़ शहर में स्थित है अब राष्ट्रीय स्तर पर इसे पहचान दिलाने के लिए मांग रखी गई है हाल ही में और यह फॉलसिस पार्क महेंद्रगढ़ के हसदेव और हसिया नदी के संगम पर करीब एक किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है और इस क्षेत्र में बाइवाल्व यानी मोलस्का यूरिडेशमा और एविक्यूलोपेक्टिन आदि समुद्री जीवों के यहाँ पर जीवाश्म जो है वो मौजूद है और हाल ही में ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये पॉइंट याद रखिएगा कि प्रदेश के पहले फोर्सिन पार्क में 25 करोड़ साल पुराने समुद्री फॉल्सिन के समृद्ध समृद्ध संग्रह की खोज की गई है कैसे संग्रह की खोज की गई है इसी प्रकार से वहां पर जीवाश्म पाया गया है इससे अंदाजा ये लगाया गया है कि बहुत साल पहले यहाँ पर समुद्र की गहराई हुआ करती थी और धीरे धीरे धीरे धीरे समुद्र पीछे की ओर घटती खिसकती गई और वहां पर के जो जीव जंतु थे वहीं पर पत्थर के नीचे दब गए जिसमें बाद में अलग आकृति ले लिया इस प्रकार से तो पच्चीस करोड़ साल पहले जो है यहाँ पर एक फॉल्सिन जो समृद्ध संग्रह है की खोज की गई है तो याद रखिएगा इंपॉर्टेंट हो सकता है के लिए चलिए अगला जो टॉपिक है इंस्पायर अवार्ड मानक योजना में छत्तीसगढ़ को देश में तीसरा स्थान प्राप्त किया गया है सबसे पहले समझ लीजिए कि इंस्पायर अवार्ड मानक योजना है क्या तो इसमें बच्चों का चयन किया जाता है और बच्चों का चयन करके उन्हें अवार्ड से सम्मानित किया जाता है बच्चों का चयन किस लिए किया जाता है तो पूरे देश भर में अलग अलग राज्यों में इनोवेशन के क्षेत्र में बच्चों से मॉडल मंगाए जाते हैं कि किस प्रकार से बच्चों में इनोवेशन के आइडियाज़ हैं और इन मॉडल के आधार पर उन बच्चों का चयन किया जाता है उसके बाद ये इस योजना के तहत मानक अवार्ड दिया जाता है यानी कि स्टैंडर्ड अवार्ड दिया जाता है कहने का मतलब है इसका उद्देश्य ये है कि बच्चों में इनोवेशन के प्रति जागरूक करना इसका उद्देश्य है मंत्रालय कौन सा है तो भारत सरकार का विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय इस योजना यह योजना जो है इसी मंत्रालय के अंतर्गत आता है और छत्तीसगढ़ को इस योजना के तहत पूरे देश भर में तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है इनोवेशन हेतु भेजे गए कुल जो आवेदन था छत्तीसगढ़ से वो पचपन हजार पाँच सौ पैंसठ था जिसमें से तीन हजार इक्यानवे जो बच्चों के इनोवेशंस थे या फिर जो उनके थॉट्स थे उसका चयन किया गया है मानक अवार्ड के लिए क्लियर है इससे रिलेटेड कुछ और यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं खासकर 10 से 15 वर्ष की उम्र के बच्चों को इसमें शामिल किया जाता है कक्षा छठवीं से दसवीं में जो बच्चे पढ़ते रहते हैं वो इसके लिए नामांकन कर सकते हैं ठीक चलिए याद रखिएगा छत्तीसगढ़ को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये है आपका एस्मा से रिलेटेड इस पर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया था पिछले साल जब कोविड का जो फर्स्ट वेव आया था उसमें छत्तीसगढ़ सरकार ने एस्मा लागू किया था एस्मा एक्ट क्या होता है ये कब लागू किया गया कौन से एक्ट के तहत किया गया किस वर्ष किया गया पूरा ब्रीफ में एनालिसिस किया हुआ है तो अभी जो कंटेंट है वो मैं पढ़ा दे रहा हूँ लेकिन अगर इस एक्ट का ब्रीफ में आप पढ़ना चाहते हो मेंस में आंसर राइटिंग करना चाहते हो बेहतर तरीके से वैल्यू एडिशन करना चाहते हो तो उस वीडियो का लिंक नीचे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा उसे आप देख जरूर लीजिएगा ठीक है आवश्यक सेवा संधारण कानून यानी कि essential services maintenance act ESMA जो कि हाल ही में छत्तीसगढ़ में लागू किया गया कोविड 19 के कारण इसका यह कानून जो है स्वास्थ्य स्वच्छता बिजली जल आपूर्ति और सुरक्षा सेवा में लगे कर्मचारियों पर लागू किया गया है एस्मा एक्ट लागू करने का मतलब ये होता है कि अगर किसी राज्य में या किसी क्षेत्र में एस्मा एक्ट लागू किया जाता है और कौन कौन से कैटेगरी को यानी कि कौन कौन से सेक्टर को उसमें शामिल किया गया जैसे छत्तीसगढ़ में कानून स्वास्थ्य स्वच्छता बिजली और जल आपूर्ति को एसमा में शामिल किया गया है तो इस क्षेत्र के जो कर्मचारी हैं किसी प्रकार से कोई हड़ताल नहीं कर सकते किसी प्रकार से कोई और आंदोलन नहीं कर सकते अगर ये ऐसा करते हैं तो दंडनीय अपराध होगा और इन्हें सजा दिया जा सकता है एस्मा एक्ट के तहत में तो खासकर हड़ताल को रोकने के लिए एस्मा एक्ट को लागू किया जाता है ताकि ये जो एसेंशियल सर्विसेज हैं वो ना रुक सके लोगों को परेशानी ना हो सके तो आप समझ गए कि कोविड नाइन्टीन की वजह से इन सेक्टर्स को एसेंशियल सर्विसेज में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा क्यों दिया गया है और जब भी किसी देश क्षेत्र देश में या फिर राज्य में एसमा एक्ट को लागू किया जाता है तो उसकी अवधि जो होती है वो छः महीने की होती है छः महीने बाद एसमा एक्ट अपने आप हट जाता है हाँ लेकिन सरकार चाहे तो उसे फिर से लागू कर सकती है क्लियर चलिए आगे बढ़े अगला जो हमारा टॉपिक है मनरेगा से रिलेटेड है मनरेगा में छत्तीसगढ़ सरकार ने 107 फीसदी रोजगार के साथ पहले स्थान पर रहा है कौन सा फाइनेंशियल ईयर तो फाइनेंशियल ईयर है 2021 दूसरे स्थान पे कौन सा है तो दूसरे स्थान पे है आपका वेस्ट बंगाल और तीसरे स्थान पे है आपका बिहार और पहले स्थान पे है सबसे अधिक लोगों को रोजगार देने के मामले में मनरेगा के तहत दो हजार और इक्कीस फाइनेंशियल ईयर में छत्तीसगढ़ पहले स्थान पर है यानी कि लक्ष्य से अधिक लोगों को रोजगार उपलब्ध उपलब्ध कराया गया है इसके तहत राज्य वित्तीय वर्ष 2020 हजार में 15 करोड़ मानव दिवस रोजगार जो है छत्तीसगढ़ में सृजन किया गया है ठीक याद रखिएगा इसके कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रख लीजिएगा जैसे मैंने आपको बताया कि 107 प्रतिशत रोजगार के साथ पहले स्थान पे छत्तीसगढ़ है 105 प्रतिशत के साथ पश्चिम बंगाल दूसरे स्थान पे और वहीं रोजगार देने में असम और बिहार 104 प्रतिशत के साथ संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पे है अगर छत्तीसगढ़ में अगर आप डिस्ट्रिक्ट वाइज देखोगे ये आपका काम आएगा अगर मेंस में वैल्यू एडिशन करना चाहते हो तो बिलासपुर सबसे ज्यादा रोजगार सृजित करने वाला जिला है जिसमें एक प्रतिशत पहले स्थान पे है और जबकि गौरेला पेंड्रा मरवाही 125 प्रतिशत के साथ दूसरे स्थान पे और कांकेर 119 प्रतिशत के साथ तीसरे स्थान पे मनरेगा क्या है तो मनरेगा एक ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार गारंटी योजना है हालांकि ये एक योजना है लेकिन गारंटीड योजना है इसे एक एक्ट के तहत बनाया गया और वो एक्ट कौन सा है तो 2005 का एक एक्ट है इसी के तहत मनरेगा को शुरू किया गया और 2005 में जब इस स्कीम को शुरू किया गया था तो इसका नाम था नरेगा और 2010 में जो है इसका नाम हुआ मनरेगा ठीक और इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 100 दिनों का रोजगार का गारंटी दिया जाता है क्लियर चलिए आगे बढ़े अगला जो है राजीव गांधी न्याय योजना से संबंधित है किसान न्याय योजना से संबंधित है एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो पहले जो यानी कि अगर फाइनेंशियल ईयर आप देखोगे 2021 इसमें राजीव गांधी किसान न्याय योजना के साथ में छत्तीसगढ़ में जो किसान है वो सिर्फ एक फसल को इस योजना में शामिल किया गया था धान को हालांकि दो और फसल गन्ना और मक्का को भी शामिल किया गया था लेकिन सिर्फ धान के किसानों को जो है इस इस मतलब इस स्कीम के तहत जो भी इंसेंटिव दिया गया या फिर जो भी बोनस दिया गया इस स्कीम के तहत सिर्फ धान के किसानों को दिया गया और अब जो है तेरह अन्य फसलों को भी इसमें शामिल कर लिया गया है यानी कि अब इन फसलों के किसानों को भी जो है राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत में बोनस या इंसेंटिव जो भी दिया जाए वो दिया जाएगा कौन कौन से अन्य फसल है मक्का है सोयाबीन है मूंगफली है तिल है अरहर है मूंग उड़द कुल्थी रामतिल कोदो कुटकी और रागी और गन्ना हालांकि गन्ना और मक्का पहले से ही मेंशन था लेकिन इस पर अभी तक किसी प्रकार से नहीं दिया गया था कहा गया था कि अगले फाइनेंशियल ईयर में जोड़ेंगे लेकिन 11 अन्य फसलों को भी ऐड किया गया है राजीव गांधी किसान न्याय योजना के बारे में हम पढ़ चुके हैं इंपॉर्टेंट है पिछले दो तीन एग्जाम जो छत्तीसगढ़ में कंडक्ट कंडक्ट हुआ वहाँ से क्वेश्चन भी पूछा गया है शुरुआत कब हुआ तो 21 मई 2020 को राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि के अवसर पर शुरू किया गया पूर्व प्रधानमंत्री और इसका उद्देश्य फसलों के उत्पाद एवं उत्पादकता में वृद्धि करना है छत्तीसगढ़ सरकार का और दो और इक्कीस के फाइनेंशियल ईयर में इसका जो बजट है वो है आपका पाँच हजार सौ सत्ताईस दशमलव आठ नौ करोड़ यानी कि चार किस्तों में धान के किसानों को इतनी रकम दी गई है तो राजीव गांधी किसान योजना के बारे में इतने पॉइंट्स को आपको याद रखना होगा तो ये लगभग 11 से 12 टॉपिक जो थे आपका अप्रैल का जितना जो महीना था उसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक थे अप्रैल के महीने में एक भी इंपॉर्टेंट टॉपिक मेरे हिसाब से नहीं छूटा है लेकिन फिर भी मैं एक आध बार देख लूँगा अगर कुछ होगा तो जो मई महीने वाला हम एनालिसिस करेंगे उसमें मैं ऐड कर दूंगा लेकिन भरोसा रखिएगा एक भी इंपॉर्टेंट टॉपिक को नहीं छोड़ेंगे और कुछ लोगों का ये भी कहना था कि अब आपके करंट अफेयर्स नहीं आते ये वो मतलब बहुत सारी बातें बहुत सारी निगेटिव बातें लेकिन ऐसा नहीं है आप लोग बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा हालात कुछ ऐसे बने थे कि जिसकी वजह से हम कंसिस्टेंट नहीं रह पाए या फिर कंटिन्यू नहीं कर पाए आप कह सकते हो तो हालात आगे अच्छे हों हालात आगे सामान्य हों मेरी यही कामना है आप लोग स्वस्थ रहें घर पर रहें बेहतर तरीके से पढ़ाई करें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो तो ही बाहर निकले घर से भी अच्छे से पढ़ा जा सकता है ऑनलाइन पढ़ा जा सकता है तो आप लोग जितना ज़्यादा कोशिश कीजिएगा कि घर में रहकर पढ़ाई कीजिए खुद का और अपनों का ख्याल अभी ऐसे वक्त पे तो ज़रूर रखें हाँ और अगर कोरोना काल में देखोगे तो हर तरफ निगेटिविटी है हर तरफ हर इंसान को इसने प्रभावित किया है चाहे डायरेक्ट प्रभावित किया हो चाहे इनडायरेक्ट प्रभावित किया हो लेकिन प्रभावित जरूर किया हो लेकिन कोरोना की वजह से बहुत सारे इंसानों बहुत सारे क्या लगभग सभी इंसान में अगर आप देखोगे तो कुछ ना कुछ बदलाव जरूर आया है कुछ अच्छी चीज़ें भी आई है डर से ही अगर अच्छी चीज़ें आई हैं लेकिन आई हैं टाइम से खाना टाइम से सोना टाइम से उठना एक्सरसाइज करना योगा करना अगर आप बाहर अपने कॉलोनी में देख लो तो पहले जो लोग एक्सरसाइज के नाम से भागते थे या कभी उनको रोड पे देखते नहीं होगे या टहलते नहीं देखते होंगे आजकल देखोगे कि हर कोई टहल रहा है हर कोई योगा कर रहा है तो एक अच्छी चीज़ आई है अगर आप में भी ये बदलाव आया है आप भी एक्सरसाइज कर रहे हो सुबह जल्दी उठ रहे हो रूटीन फॉलो कर रहे हो अच्छा डाइट ले रहे हो तो इस आदत को छोड़िएगा मत ये एक अच्छी आदत है इसे पकड़ के रखिएगा आगे बहुत काम आएगा तो इस तरह से पढ़ाई करते रहिएगा घर से बाहर बिना मास्क के मत निकलिएगा ठीक चलिए तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे मई महीने का उसके बाद नेशनल करेंट अफेयर भी कर लेंगे मंथली वाइज में फिर हम जून वाला जो हमारा है वो वीकली कर लेंगे क्लियर है चलिए तो आज के इस लेक्चर में फिलहाल इतना ही इतना ही पीडीएफ आप डाउनलोड कर लीजिएगा टेलीग्राम चैनल से धन्यवाद सी की संपूर्ण तैयारी के लिए कंपटीशन कम्युनिटी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डेली अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें